Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan kembali semula dalam Saf React Hari ini kita akan react Agent Ali Season 3 Episode 5 Tak apa buang masa Jom kita tengok top 3 kita Kenapa Moon kecewa? Aku Tersingkir lah Bukan agent Oh Bukan out Eh out Oh tiga orang yang kat bawah ha. Sibuk ah. Pergi dengan geng baru kau Eh asal? Sebab dia tak nak join prank tu ke? Oh my god, Rudy dia memang simple minded lah. Hey. Eh? Oh, Kim ah. Kim dia yeah. macam neutral kan. Ha. Ah. Sebab Ali protect dia. Ali memang protect semua orang pun. Ali je yang serius. Macam pelik kan. Macam terbalik pula. Selalu yang lain yang serius. Kim. <laughs> Comelnya. Tapi aku tak suka ship ni, okay? Aku tak suka ship ni. Alright. Aku mesti rasa Alisha dengan Ali. Ya, dia mesti jealous dia kan. Oh, oh no! Ya. Relax lah. Macam kena gigit semut je. So ni lah team untuk season ni. Microbug ni kan. Yang dibawa daripada season sebelum ni. Uh, tak. Selalunya bila rosak, saya bagi ejen kita je. Saya tak tahu pun kena buat apa. Ya, belajarlah maintenance. Belajar. Saya boleh tunjukkan. Kata ejen eh. Tekno eh. Kan? Nah. Ah. Ambil gadget awak. Nanti kita jumpa kat sana. Okey. Dia memang apa opposite of Alisha lah. Huh? Oh. Alright. Of course again. Kami tengah tunggu ejen kita. Nak servis gadget sebelum pusingan seterusnya. Oh, saya boleh tengokkan. Oh. Uh... <laughs> Kau tengok Alisha kat background tu. <laughs> Ini kan kamu punya. Oh, ha <laughs> Told you Biasa Eh jom abla Tiba-tiba semak pula tempat ni Aduh Ha Sekarang apa lagi Ha sudah Tiba-tiba blackout Apa kamu dah buat ha? Comot cari apa Eh tembus tempat sama Lah dia tem Ha ha ha Ice Maker. Oh. Kai. Kai. Apa? Tolong aku dengan benda ni jap. Tak nak eh. Sudah-sudahlah tu merajuk sebab benda kecil Sia. je pun. Kau tak nak cuba buka pintu ke? Oh. Um, Apa guna sound wave dia? Kau tahu eh? sangat sistem di sini. Takut nanti makin rosak pula. Entahlah kawan baru kau tu tolong. Akai pun satu kawan. tak nak tolong. Kelakar betul. Budak-budak cyber memang... Apa? Cetek akal? <laughs> Jadi... aku nak bawa masa berkawan dengan loser macam dia ni? Loser? Takkan ni? Aku tak heran lah. Kalau tak heran Aku tak tahu lah Sam ni dia macam Aku bukan tak suka dia tau Tapi dia macam <laughs> Awal lagi bro Pelik Kau tengok lah nanti Aku akan Dia macam dia rasa dia cool Tapi dia tak cool pun sebenarnya Kau nak buat apa? <clears throat> Tak lah kuat mana pun Sam ni lah Kau tak tahu apa-apa pasal aku Tapi tak boleh lah gaduh-gaduh macam ni dah boleh berhenti kot. Betul. Betul cakap korang Ha? Back story? Alex lagi gak bisa tahan dengan korang Balik training dengan beruang lagi bagus Alex dia Indonesia aku, juga apa? Macam Indonesia celup je rasa dia orang hantar aku kat sini pun Sebab nak aku belah Oh Habis sebab dia neuro Agent neuro yang lemah Boyo pula Nak bully-bully orang Bully je semua orang sanjung Aku Sebab itulah dia macam cool tak cool. Kenal. Aku boleh ubah cerita aku. Cuba kau berbaik dengan eja-eja muda kat sini. Kan? Apa kata okay, improvekan diri kau? Kau belajar dengan orang. Tak kisahlah kita dari mana pun. Sekarang kau dah kat sini. Bagus Buat Ali. Terbaik. Yap. Betul tak Rudy? Susah sikit ah, lah dengan Rudy. Mengarut, kan? Ha, tapi Sekarang, kena bagi masa lah. Kita dah kenal dia macam mana kan? Yang dia dah lalui, mesti dia pesan yang terkuat dalam arena ni kan? taklah kuat mana. Hmm? Ah. Awak cemburu ke? Ha? Apa? Kenapa pula nak cemburu? Aku bukannya ada apa-apa dengan Ali. Oh, bukan. Maksud saya sebab saya cakap dia pesaing tahu Amara. Maksudnya memang ada lah. Lul. Eh, Alicia. <laughs> eh, mana Simple gila dia orang. Jangan merepek dah. Ya, of course lah Alicia akan deny kan. Ah. deny the ship. Aku pergi dulu. Lagi. Benda ni perempuan-perempuan sembang ni. <laughs> kau silap. Aku saya saingan terkuat kau. Oh, so sebab Alisha anggap dia sebagai rival eh. Kejadian blackout hari ini sebenarnya adalah disengaja. Dirancang. Ha, nak bagi dia orang develop. Peluang supaya lebih mengenali satu sama lain. Berita dengan markah tertinggi sekarang akan dapat memilih ahli pasukan masing-masing. Oh, top seat dengan low seat lah ni. Uh, tapi bukan kau Ali. Markah kau kena tolak sebab comot. Oh, huh? cuba dia buat dekat ni. Apa kantin? So Ali tak dapat jadi kapten. Eh? Oh, Alex jadi captain. Okay. Kamu semua akan So Alex, Alisha dengan uh, Kim. Saya saran. Oh, masing-masing dah improve eh, dengan microbug. Singko suruh kita orang test power dengan kau. Memang lagi power lah kan. Ya, memang lagi cekap lah. Eh! Jam kuat ni! Siii! Dia ni pun kuat juga. Itulah sebab dia pun kena inject juga. Intel? Siapa yang bagi intel kat dia? Ada orang dalam juga. Oh, dia orang pun dia nak curi ke apa? Oh, sementara itu ni pun tengok juga. Kan. Izuan dengan ni. Kau dah sedia. Jos. Extract. Oh, ya. Yeah. I guess Jos apa Dr. Akram nak extract microbug keluar. So dia, dia tak dia tak kena control dengan apa? Sinko Ui, menarik, menarik, menarik, menarik. Okay. <laughs> So, itulah dia untuk episod kali ni. Kalau korang suka dengan episod ni, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa di episod akan datang. Okay, kita dah nampak lah dia punya story dia dah makin menarik sebab kita ada tiga belah pihak pula kali ni. Ah, kita ada ah, pihak Rizwan dengan apa DOS and then kita ada pihak Singko dan juga geng-geng dia lah yang lama. Lepas kita ada pihak Mata juga yang tengah on training on arena tu yang tak tahu apa-apa uh, pasal mungkin ada second invitation kita tak tahu and so kita akan jumpa lagi assalamualaikum dan bye bye